ey Maurice, Maurice, hast du schon die Spoiler von der Legendary Collection gesehen? Ash Blossom kriegt einen Reprint. Die fehlen die doch noch, oder nicht? So, diesmal ein ganz anderes Opening von mir. Es ist ja kein richtiges Opening, eher ein kleiner Sketch. Hier seht ihr einmal, was ich gezogen habe, einmal die Secret Rares und einmal die anderen. Wie immer bei meinem Opening könnt ihr jede einzelne Karte gewinnen. Ich habe das einmal in vier Sets unterteilt. Ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, welches Set ihr haben wollt. Es gibt einmal das Blue Eyes Set, einmal das Meta Set, einmal das Reste Set und natürlich die Promokarten als Set. Schreibt, welche Karte ihr haben wollt und viel Glück und euch noch einen schönen Tag.